हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रोग्राम में आपको डिवाइड करने की ज़रूरत बार बार पड़ रही है अगर पाइथन के किसी प्रोग्राम में डिवाइड करने की ज़रूरत बार बार पड़ रही है तो इस कंडीशन में आपको यूज़ करना होगा फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है लेकिन चलिए डिवाइड के लिए स्पेशली देखते हैं कि कैसे होगा तो यहाँ पर आपको डेफ का यूज़ करना होगा तो यहाँ लिखिए डेफ ठीक है और एक बना लीजिए आप जैसे मैंने बना लिया कैल कैल कैलकुलेट करना कैल मैंने बना लिया और यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए ए कॉमा बी ले लिया ठीक है ये दोनों ले लिया हमने और यहाँ पे लगा देना है आपको कोलन कोलन लगा करके नीचे आइए अब यहाँ पे प्रिंट करवाइए प्रिंट क्या प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर प्रिंट नहीं लिखना केवल प्रिंट लिखना है ठीक है तो यहाँ लिखिए द डिवीजन बस आपको यही लिखना है द में ठीक है तो सिंगल या डबल एटेड कोर्ट्स में लिखने के बाद आपको क्या करना है कॉमा दे देना है सिंपली और कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है ए अपॉन बी बस काम हो जाएगा आपका और ये डिवाइड करके भी हमें दे देगा कैसे देगा आइए देखते हैं पहले इसको क्लोज करता हूं मैं और क्लोज करने के बाद एंटर करता हूं नीचे आता हूं नीचे आने के बाद यहां पर जो हमने लगाया था कैल तो यहां पे लिखा कैल और कैल के लिखने पर अच्छा ये इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है तो यहां पे लिखना है आपको कैल कैल और यहां पे लिख दीजिए आप जिसको भी डिवाइड कराना चाहते हो ठीक है जैसे 40 को डिवाइड कराना चाहते हैं 5 से तो यहाँ पे ये लिख दीजिए लिख दिया काम हो गया है आपका बस यहाँ से इसको रन पे क्लिक कीजिए अभी हमने सेव नहीं किया तो पहले इसको सेव भी करना होगा डॉट पी फाइल एक्सटेंशन के साथ तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ वाई तो यहाँ पे लिखा dev.py तो ये हमने कर दिया अब एंटर प्रेस किया तो अब देखेंगे कि यहां पे इसका डिवीजन 8 आ रहा है 8 आ रहा है कि नहीं यहां पे देखिए 8 आ रहा है ठीक है अब मान लीजिए अगर आपको फिर डिवाइड कराने की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे तब आपको कुछ नहीं करना सिंपल यहां पर लिख दीजिए कैल्क और किसको किसको डिवाइड कराना है वो बता दीजिए ठीक है जैसे मान लीजिए 45 को डिवाइड कराना है 2 से तो बस यहां 45 2 लिख दीजिए काम हो जाएगा आपका यहां पे रन करवा दीजिए इसको तो ये रन करवाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि रिजल्ट दोनों का आ रहा है 45 और 2 को डिवाइड कराना था तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 22.5 आ रहा है चलिए कुछ और एक बार और इसको रन करवाते हैं और कुछ और डिवाइड करा करके देखते हैं तो यहाँ पे कैल्क आपको लिखना ही होगा और यहाँ पे मान लीजिए सेवेंटी सेवेंटी एट लिखा कॉमा और इसको थ्री से डिवाइड कराते हैं देखते कितना आता है तो यहाँ पे गए और यहाँ से रन करवाया इसको तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका भी डिवीजन होकर करके आपके सामने आ जाएगा 26 ठीक है इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको डेसिमल नंबर को डिवाइड कराना है तो यहाँ पे लिखिए कैल और क्या लिखने के बाद यहाँ पे दीजिए 20.2 क्या ये सपोर्ट करेगा डेसिमल नंबर आइए देखते हैं और इसको 2 से डिवाइड कराता हूँ ठीक है तो ये डेसिमल नंबर है लेकिन इसे होल नंबर से डिवाइड करा रहा हूँ तो बस यहाँ से रन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसको भी डिवाइड करके हमें दे देगा तो यहाँ देखिए टेन रिजल्ट आ रहा है तो ये बहुत ईजी है आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको इसी तरह से ऐड करना है बार बार किसी प्रोग्राम में तो इसी तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं ये बहुत ईजी है आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video